happy ginásio de nossa Bravo, Zorgenei. Bota. Hep hayalimde bir gitarımın olmasını isterdim. Annemin evlilik yüzüğü vardı, altın yüzük. Hani e, maddi sıkıntılardan dolayı hani gitar alamadığım için annem kalktı o yüzüğünü bana ver dedi git bozdur kendine gitar al. O an gitarımın olması yani dünyalar sanki benim olmuş gibi. Ee, en son e, baktım işte avukatım beni aradı. Dedi işte senin hmm, cezan onandı. Böyle durdum hani hatta güldüm. Dedim nasıl oluyor yani. İşte ben şaka yaptığını düşündüm. Maalesef yani doğru çıktı. Ee, yani ceza gelmişti. Bir iki yıl değil yani. Toplam on birçok yıl ceza al- aldığımı gördüm. خودت دم توش ما در تیوت بیش آها قول لا گوه مستر اد بی خود نوات یا گرتن خود اون محقق آها یا دی بیش خود یا گرتی Nudem ve Muzin Kültür Merkezi'nde yani Cizre'de kültür faaliyetleri göstermiş olan ve dernekleşme e, içerisinde olan bir e, kültür merkezinde e, ses sanatçısı olarak e, görev yapıyor. شأني باشي باشي الحياة أصلا عم هلا هاي هاي Bunun içerisinde sinema faaliyetleri var, tiyatro, folklor, halay farklı, çok farklı sanatsal etkinlikler Mamuz'un kültür merkezinin içerisinde e, bu çalışmalar yapılıyor. Tabii e, son dönemlerde özellikle e, kolluk güçleri ve yani devletin bu odakları maalesef Memuz'un kültür merkezinde olan her türlü faaliyeti illegal olarak kabul ettiği için yani şimdi sıradan bir Memuz'un söylediği sıradan bir Türkçe parçayı bile illegal olarak kabul edip bunu suç e, şeyi olarak dosyalar dosyasına koyabilir. Naule, naule na gonna strana. Segovi, Segovi. Kama strana ile bırak, burası strana bırak Sedun. Evlaşı biz de bir mesela kaset yapmayı düşünüyordu. Biz zaten ara ara klipler yapıyoruz. İşte şarkı yapıp kayıtlar alıyoruz. Ayrıyeten çekimlerimiz böyle alıyoruz. Yani küçük küçük kliplerimiz var yani. biz e, bu akşam ablama gitmeye çalıştık. Bir yandan işte gençliğin kurduğu barikat, bir yanda da e, polislerin attığı biber gazından dolayı ve şu an gördüğünüz gibi de duyduğunuz gibi de silah sesleri e, işte geliyor. E, gelirken bizi durdurdular, gençlik bizi durdurdu. İşte kimlik falan sordu. Nasıl anlatayım? Bir insan olarak gerçekten dışarı çıkamıyoruz. Her iki taraf da gerçekten masum değil. Ben kesinlikle bunu her yerde de söylerim. Yani masum olan kimdir? Halktır. Kürtçe şarkı söylemem benim için dedelerden kalan bir yadigar. انا مش جاب ابن حب حرانا حيدلوه ودباب ودم فاري Annemlere, babamlara onlar bırakmış. Onlar da bize hani bir aktarım gibi. Biz de bunun işte kaybolmaması için özellikle bir ana dilde e, sanat yapmak ya da şarkı söylemek e, bizim için ayrı bir duygudur yani ayrı bir e, renk katıyor yani. Hapisten çıkana kadar yani mı? Yaşadım. Kenar var ben yaşamam yani. Saçından çeke, çekecektim, izin vermedin. Kaçtın. İşte bugün <laughs> ben de zaten hayallerimin peşinden koştuğum için bu hale düştüm işte. Hatırlıyorsun He. helva kutusundan bağlama yapmıştım. Eyvallah. <laughs> Hatırlıyorum. Benim de plastik şişeden <laughs> mikrofon yapmıştım. Türkçe şarkı söylemek söylemekle gözaltına alınmak. Hiç dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey buna benzer bir vakan olduğunu sanmıyorum. لا بجاري في مشبي هناك Şu an e, ben e, gerçekten tedirginim. Yani yürüdüğüm zaman da böyle etrafıma bakıyorum diyorum arkamdalar ya da gelip alırlar diye. Ya gider e, dağa çıkarsın ya da gider cezaevine. Yani ikisini de yapacağımı düşünmüyorum. Benim hayalim, hayalim sanat. Gerçekten hani bu hayalimin zaten hep peşinden koşacağım. The Kurdish people are one of the world's largest ethnic groups without a country of their own.